fikra kwa Watanzania wote ambako tunazo taarifa kadhaa kuhusu mchakato wa maendeleo yetu ya Tanzania hapa nyumbani Tanzania, na kama nilivyotangaza mapema ni kwamba yuko kiongozi kutoka chama cha NCCR Mageuzi ambacho chama hicho kimepitia vuta ni kuvute au wengine wanasema ile nginje nginje ya kisiasa ambako tuliona wengine waligawanika, maanaake wengine walienda kuchukua chama, wengine waliondolewa kwenye chama baada ya Mbatia kuvuliwa kusimamishwa na kuvuliwa wanachama wakati ule, na kile kikao ambacho awali kilionekana ni kikao batili, na baadaye Dodoma walienda kukaa pale katika ukumbi wa St. Gaspar pale, wamekaa wakafanya maamuzi walioyafanya na kumwondoa mheshimiwa uh, Mbatia. Sasa mjadala upo katika sura kubwa mbili, ambapo mjadala wangu leo utajikita hapo zaidi kwamba yapi ni maamuzi sahihi, yapi ni maamuzi halali. Tumemwona aliyekuwa mwenezi Edward simbe amefanya mahojiano hapa hapa Star TV na ndugu Odemba kwenye medani za siasa. Nilifanikiwa kumfuatilia nikatazama mjadala ule vyema, lakini kwa sababu Edward Simbe ni wale wanachama ambao walikuwa wameongolewa, wameondolewa kutokana na kuamini kwamba kikao cha awali hakikuwa ni kikao sahihi wale wenyewe ndio wanajiita timu mbatia, na vile vile pia tukaona ni vyema, alikuwa mwenezi, tumtafute mwenezi ambaye yuko kwa sasa, Frank Ruhasha, yeye kutokea huko Kigoma, lakini ni ni ni mwenezi wa chama cha NCCR Mageuzi Taifa kwa sasa, yuko hapa jijini Mwanza kujadiliana na ndio dhana ya kuweka mdhani sawasawa, tuna ubalance vyema. Niko hapa kwa niaba ya timu nzima, Emmanuel Makuliga, Viki wako hapa kuhakikisha mambo yanakwenda kama yalivyopangwa, na vile vile pia kumbuka, unaweza kutuma maoni yako kupitia akaunti ya Facebook pamoja na YouTube. Tuko live kule kwa jina la Habari Star TV, kule Instagram kwa jina la Alois Nyanda kote uko maoni yako mimi nitayasoma na kuthibitishia kwamba mjadala wangu hautaondoka hapo kwa takribani saa nzima. Niseme Frenki, karibu sana. Asante sana. Nakushukuru sana kwa kuja. Asante sana. Ah, habari ya sasa tuseme Taifani pale mnaendeleaje? Tunaendelea vizuri. Mm. Tuko vizuri sana. Karibu sana Mwanza. Asante sana. Nimefarijika kukuona. Asante. Hongera kwa kuwa mwenezi bwana. Asante. <laughs> Asante sana. Ah, hongera kwa kuwa mwenezi. Asante sana. Chama kinaendeleaje sasa? Ah, chama kinaendelea vizuri mm. Baada ya <clears throat> kuhitimisha vikao vyetu vya kawaida mm. Ni si vita vya kawaida pase ambao mm. vinahusiana na hicho ulichokisema mm sasa tupo kwenye hatua ya pili mm. ya, ya ujenzi wa chama mm -hmm. yeah. Uko katika hatua ya pili ya ujenzi yeah. na uimarishaji wa chama. Okay, sawa. Pa, pamoja na hayo mm -hmm. na nafasi hii kubwa kidogo kwako au ni nafasi unaweza kuimudu? Uh, kwanza ni kubwa mm -hmm. sio kwamba kitu nikiweza kukimudu sio kikubwa mm -hmm. ni kikubwa mm -hmm. kwa sababu chama chenyewe ni kikubwa mm -hmm. nafasi ni kubwa lakini mm -hmm. kuimudu naweza wala hakuna shida yoyote. Okay. Yeah. Na okay. sio mimi tu. Mm. Wanachama wengi ndani ya siara wanaweza kumudu nafasi hii. Okay. Mm. Sawa. Bana mimi mi nashukuru sana. Mimi nataka tuanzie mwanzoni kabisa. Mm. Uliwahi kuja hapa ka, ukiwa commissioner. Nyinyi mnajiita makamishna. Mm. Eh, wa, ulikuwa commissioner wa Kigoma, sio? Mm. Nikakuuliza swali moja, hivi wewe ulikuwa timu Mbatia, timu 30. Mm eh, lakini misimamo yako ilikuwa mikali sana na ukilaani kwamba eh, yako baadhi ya mambo yamefanyika kihuni. Nataka ku, ku, kuanzia hapa <clears throat> ni kundi lipi lilifanya mambo kihuni katika ule mchakato wote, kati ya nani na nani? Kama mwenezi, karibu sana. Mimi nafikiri mchakato umefanywa na chama tu mm. Hakuna kundi lingine nje ya chama limefanya mchakato wowote kwa ukiniambia ni kundi lipi limefanya mambo kihuni, mm. sijui kama kuna kundi zaidi ya chama. Okay. Na chama ndio kimefanya michakato yote mm. hii. Okay. Kwa hakuna uhuni. Na mimi siamini katika maneno uhuni uhuni. Mm. Tumekuwa na taifa ambalo tunaanza kuamini kusema matusi, dhihaka na lugha kali kwamba ni jambo la kawaida. Mm. Mimi siamini katika hayo maneno ya uhuni na vitu vingine. Okay. Mm. Tarehe 21 mwezi wa 5 2022 ndio kikao kilikaa, sio? Exactly na kile kikaa kilifanyika Dar es Salaam cha ngombe katika ukumbi wa jeshi la wokovu mm. sawa mm. pale Dar es Salaam, na kile kikao kilionekana ni kikao haramu. Wewe ni mjumbe wa halmashauri kuu, ndio, na wakati ule ukiwa kamishna. Kile kikao kushiriki, lakini kushiriki kile kikao? Yes, kushiriki. Na kile kikao ndicho ambacho kinaonekana kilionekana ni halali, wakati wewe ni mmoja kati ya wajumbe ambao pia wewe mwenezi hukushiriki. Kwa nini unawakatalia wanaosema kilikuwa ni kikao haramu? Jambo la kwanza mm. uhalali wa kikao mm. mm. sio ushiriki wa kila mjumbe mm kuna idadi ya wajumbe ikifikia mm. wakafanya kikao mm. kinakuwa ni halali mm -hmm. kwa utaratibu wa chama chetu mm. kikatiba mm. tukipata nusu ya wajumbe wote mm. mm. wakakaa kwenye kikao mm. hicho mm. ni halali sasa ikitokea, okay, ikitokea nusu hawajafika mm. ikiwemo na mimi mm. haibatilishi hicho kikao kuwa halali mm -hmm. yeah. kwa hiyo mm. uwepo wangu au kutokuwepo mm. kama hautoathiri akidi ya kikao mm. haiathiri uhalali wa kikao. Okay. Mm. Kwani katiba inasemaje kuhusu kuhusu hicho anachokisema? Ah, inataka akidi ifikiwe na akidi ni kuanzia nusu ya wajumbe halali. Okay. Mm. Kwani mchakato wa kuita mfano halmashauri kuu ya chama mm. katiba inasemaje? Katiba inata, kwanza mwita vikao ni katibu mkuu au katibu wa ngazi yoyote mm. ya chama, sio akitoka nyumbani kwake anaongozwa na katiba. Exactly. Eh, kwa hiyo yani tusim, tusimtaje katibu tuitaje taasisi nikisema katibu bila mm. taasisi yesu familia ah. hakuna familia inaita katibu mm. nikisema katibu wa chama maanake mm. nazungumzia taasisi mm. nazungumzia chama chetu oh, eh, inasemaje hatua yeah. mimi nataka kujifunza pia kwenye hilo na watanzania wanataka kujifunza kwenye hilo ili kile kinachozungumzwa, ili ndio jukwaa huru lenyewe, ili tukiweke sawasawa. Kwa mfano, ili halmashauri kuu ikae, katiba ya NCCR Mageuzi inasemaje? Mchakato wake ukoje? Katiba inasemaje? Kwanza hmm. mchakato unaanzia kwenye sekretarieti ya chama mm -hmm. ambayo hiyo mm. inaanza kupika mchakato kwa maana ya ajenda mm. na vitu mm. vingine katika hatua za awali kabisa mm. baadaye unaupeleka kwenye kamati kuu mm. kamati kuu inapopokea zile taarifa za, za, za secretariat mm. inazichakata kwa pamoja Mm inazipitisha sasa zinakuwa ajenda rasmi za kwenda kwenye halmashauri kuu. Mm -hmm. Kwa baada ya hapo halmashauri kuu inaitwa. Mm. Sasa mm -hmm. muhitaji wa vikao vya halmashauri kuu mm ni katibu mkuu kwa kushauriana na mwenyekiti. Mm Tena katiba imesema kushauriana na kukubaliana mm. na mwenyekiti mm. Sasa swala la kushauriana na kukubaliana mm. sio swala ambalo linaweza kawa la mjadala wa nje mm. kwa sababu <laughs> kushauriana na kukubaliana sio kitu cha public mm. ila wajumbe tunachokifaidi ni maamuzi tu ya ule ushauri wao walivyoshauriana mm. ndio tunapokea wito mm. mwaliko I mm. jambo ambalo lilifanyika okay ibara ya ngapi? Ibara ya 31 moja moja mpaka saba, sio ndio? Inazungumza utaratibu kwenye kwenye hii katiba exactly. Sawa, ibara ya 31 ibara ndogo ya kwanza mpaka ya saba inazungumza utaratibu kwenye, kwenye katiba yenu. Naweza kuridhika na Watanzania wajue secretariat ilikaa lini kabla tarehe 21? Uh, ah, exactly. Kama mwenezi sababu wewe ni mwenezi yeah. Tunategemea ukisemea chama secretariat ilikaa lini mm. ili tukitamke sasa kikao cha tarehe moja kweli kilikuwa halali. Uh, uhalali wa kikao cha tarehe moja sio tarehe ya secretariat. Mm. Ndio nauliza secretariat kalini. Isipokuwa mm. iko hivi na ni mm. jambo lisurubishaniwa kabisa. Pande zote mbili. Karibu sana. Mm. Ukweli ni kwamba secretariat ilikaa kabla ya tarehe moja ya mm. mwezi Mei. Kwa tarehe tunaweza tukaifahamu. Uh, Weka rekodi sawa. Uh, tarehe au ni siri hiyo? Hapana, sio siri okay. lakini mm sikumbuki tarehe exactly mm. na nilikuwa mm-hmm. mm. sijawa maana mm -hmm. sasa nauliza mwenyezi kama mwenyezi kama mwenyezi mm. nilikuwa sija mwenezi mwenezi mimi hapa mimi hapa leo nimemuita nimemuita mwenyezi mimi si sijamuita kamishna wa mkoa ah, eh, tuko oh, tunaongea mimi na mimi naongea na unaongea na mwenyezi tena labda hapa kabisa eh, niko na mwenyezi lakini kwa sitarajii kumsikia mwenyezi mm. naye akiniambia mambo ya kudhani uh. e, mimi mimi ninachoamini na Watanzania hawa sidhani kama wanaweza kumtaka mwenezi anze kudhani kwa mimi si, tu, sisi tunajua wewe ndio authority yenyewe. Karibu sana. Exactly. Karibu na, Na sijaweka dhana. Eh, kwa hiyo since nilivyoanza eh, sina dhana ndio maana na, na kamwe excuse sipendi dhana umetaka kuweka excuse hapana karibu sana naweka sawa baadhi ya mambo ya msingi kwa sababu <laughs> kwa sababu unahusisha uhalali wa kikao cha mm. tarehe 21 mm. kwa kuhusianisha na, na tarehe ya secretariat mm. sasa mm. hivyo vitu <laughs> ulivyokusanya haviko mm. pamoja mm. isipokuwa mm. jambo moja la msingi ni kwamba mm. lazima secretariat hiyo ilikaa mm. na lazima kamati kuu hiyo ilikaa mm. ndio ipatikane halmashauri kuu yani hizo ndo vitu vya lazima mm. hoja ya tarehe ni lini mm. sio jambo la msingi sio jambo la linalothibitisha uhalali mm. wa, wa, wa halmashauri kuu ya tarehe ishirini na moja mm. isipokuwa kama kwa nini mwenezi unataka kuipuuza tarehe? Siipuuzi tarehe si, ila kuna namna nimevyoitamka mm. Nimesema mm. Secretariat mm. ilikaa mm. kabla ya tarehe moja mm -hmm. Kabla ya tarehe 21 na hiyo ni haki iwe hivyo, kabla ya tarehe 21 kabla ya tarehe moja mm. Ila ikifanyika tarehe mbili mm. hapo ndo tunaanza tukatia mashaka mm. Kwa sababu kwa nini kikao cha tarehe 22 cha moja mm. ajenda hajiandaliwe kesho afu mm. leo mm. hiyo ndio italeta shida mm. Kwa mimi mm. uh, tuelewane na mm. nafikiri hakuna shida, Watanzania watanielewa kwa kwamba yeah. sekretariati ilikaa kabla ya tarehe ishirini na moja mm. ilipokamilika ikaitwa kikao cha kamati kuu mm. ambacho nacho kilikaa mm. baada ya kamati kuu tunaelekea kwenye halmashauri kuu mm -hmm. Sasa halmashauri kuu, kabla ya kuelekea sisi wajumbe, mm -hmm. kipindi hicho nikiwa kama kamishna mm nilipokea taarifa ya mwaliko mm kwamba tuna kikao tarehe ishirini na moja mm -hmm. mwezi Mei mm -hmm. cha halmashauri kuu mm -hmm. Kwa tushapata hiyo taarifa kutoka kwa katibu mkuu ambaye ni halali mm -hmm. hatuwezi hatuwezi kuanza kutilia shaka kuhusu secretariat mm -hmm. na hiyo kamati kuu. Kwa hiyo vyote vilikaa, lakini ni mm -hmm. kabla ya tarehe 21 ndio secretariat mm -hmm. na, na, na na kamati kuu. Kwani na katika hili kwani ninafurahi kwamba hata upande huo unaoita upande wa pili mm. haujakataa kwamba hivi okay. kavi. Sawa, mimi nataka kuweka rekodi tu sawa hapa. Yeah. E, eh, mjadala wangu nataka kuweka ndio maana tuweka rekodi sawa ili ule mjadala unaoendelea mm. tujue wengine wanasema mlioko madarakani mmefanya mapinduzi. Kwa tunataka wewe kama mwenezi ututhibitishie haya kwa mapinduzi, kwa ni mchakato halali wa kikatiba wa chama, sio? Ndio maana huko hapa. Mm, mm. Kwani halmashauri kuu ina wajumbe wangapi? Ili niweze kujua 84 wajumbe 84 exactly. wajumbe 84 yeah. Eh, mimi nikisema wajumbe wako 80 hautakuwa sahihi. Sasa eh, wa, wanakuwaje taarifa mm. nikishaitoa mimi ndio iko mm. hivyo mm. kama ambavyo like, umesema mimi mm. ni mwenezi, mwenezi na taarifa zangu ndio taarifa sahihi. Wajumbe wa halmashauri kuu wako 80 tuna wako 84 84 mm. yeah. ambapo mikoa kila mkoa anakuwa ngapi? Uh, inategemeana mm. sio sio common kila mkoa mm -hmm. kwa mfano mm -hmm. kamishna ni, ni, ni mjumbe mm -hmm. anaingia moja kwa moja kwenye kikao mm -hmm. kwa nafasi yake mm ambapo ngoja niweke sawa viti wote, ngoja niweke makamishna kwa mujibu wa chama cha NCCR Mageuzi ni kama wa wenye viti wa mikoa nakuwa sahihi mm -hmm. wenye viti wa mikoa kama ambavyo CCM wanasema ni wenye viti wa mikoa <coughs> hawa wenyewe hawajaita wenye viti wa mikoa wenyewe wamewaita makamishna Mm -hmm. E, na najibu kwa hivyo Tanzania ambao sawa, karibu nataka nilikuwa nakuuliza swali, karibu tuendelee. Makamishna ni, ni, ni wajumbe mm -hmm. wa wa halmashauri kuu ambako chama chenu kuna makamishna uh, kwa idadi ya mikoa yote mikoa yote na hakuna mm. mkoa ambao hatuna kiongozi kwa maana kamishna sawa kichama sawa majimbo yote mm mm uh, na hiyo sio yote mm -hmm. nitaka ku confuse kitu hapo -hmm. <laughs> kuna uteuzi mhm. ambao unafanyika kwenye mhm. majimbo mbalimbali mm -hmm. na hii haiendi kwamba lazima mkoa fulani ukiwa watano mm -hmm. na huko watano na huko hapana mm -hmm uh, uteuzi unahusisha sifa mbalimbali, kwa sababu mwenyekiti ana nafasi zake anateua mm. eh, na wengine wamechaguliwa kuwa wajumbe wa halmashauri kuu kutoka kwenye majimbo yao mm -hmm. Kwa hiyo inatengeneza idadi kuwa tofauti tofauti mm -hmm. Na kwa sasa nachofahamu Kigoma ndio ina wajumbe wengi zaidi kuliko mkoa mwingine wowote, na ni kwa sababu uh, kuna watu kwa vyeo vyao wamejikuta wanaingia kwenye kwenye halmashauri kuu ile ya zamani, mm -hmm. na sasa, kwa sababu kuna watu walikuwa na vyeo mm -hmm. ila sasa hivi hawana hizo nafasi mm -hmm. eh, kuna mtu alikuwa ni kiongozi wa bodi ya udhamini mhm. huko mm -hmm. Kigoma mm -hmm. uh, mimi ni kamishna, wengine wameteuliwa kwa nafasi uh, hizo na mwenyekiti, kwa zinapelekea kolam kufikia hiyo 84 na nne yeah. okay na kile kikao cha tarehe ishirini na moja walikuwa ndo akidi ili itimie katiba inasemaje iwe angalau zaidi ya nusu mm. kwa hiyo kwa 84 mm. wakiwa chini ya 42 na mbili mm hiyo haihalalishi hicho kikao, yani kikao kinaonekana hakipasi kuwa kikao mm. Lakini kwenye kile kikao cha tarehe ishirini mm. walizidi zaidi ya 42. na kwa kwa dhana ya akili haina shaka, na ndio maana hata wanaoshutumu kile kikao mm, hawazungumzii namba mm. na ndio maana mimi kwa sababu naufahamu mjadala unavyoendelea mitaani mm. najitahidi twende na namna jambo linavyoendelea kwa sababu mimi kama kama kama mwenezi wa chama mm. ninajitahidi ku, kuondoa picha isiyo sahihi mm. juu ya chama chetu, na ndio maana nakuuliza hapa, ndio maana uko hapa nakuuliza hiyo picha ambayo iko huku ndio maana maswali haya nakuuliza mimi. Yes, na mimi ndio mantiki hiyo. Na mimi ninapokujibu yeah. najibu kwa msingi huo. Mm. Kwa hivi mm. Uh, hata hao wanaolalamikia ambao wamejaribu kutengeneza hiyo sifa ambayo sio nzuri kwa chama chetu mm. hawalalamikii namba mm. kuhusu namba haitii shaka, akidi inaonekana ilitimia mm. jambo ambalo wamekuwa wakilalamikia mm. na wakilitengenezea kama hoja mm mm, mm. sio hoja ya idadi mm. eh? mm. hoja yao ni kwamba idadi haikutengenezwa na wajumbe halali, hivyo tu ndo wanavyosema mm. wanasema waliokota watu mitaani na nini mm. ndo hoja yao sio okay. kwamba akida ikufika. Kwa hiyo mm. akidi ilifika mm -hmm. ila wanatengeneza hoja ambao mm. tunao tukaieleza tu kirahisi tu okay. Pa, mm. na, na kuelewa mm. ulisema secretariat ilikaa mm, exactly. kwa sababu hapo hapo ili tumtafute <coughs> tumtafute tum, tum, James Timbatia mm. ameng'olewa kihalali. Lazima tuanzie hapo. Unajua kiini kiko hapo eh? Eh, kiko msingi huko hapo. Mm -hmm. Eh, kwa nini wewe uligomea kwenda kwenye nini, nini msingi wa wa kuto kwenda kwenye kwenye kwenye kwenye kile kikao? Kwa sababu mimi ninayo kiapo chako. Unajua mimi nina hati ya kiapo chako. Eh, eh, nini ilikuwa msingi? Asante. Kwanza mm. kwanza hiyo kauli kugomea. Eh. Unajua eh. hii habari ya CCR hii eh. na na hao watu ambao tulishawaondoa kwenye chama chetu mm. imenifundisha mambo mengi kuhusu nchi yetu. Mm. Nchi yetu napenda sana maneno maneno haya kukuta ukota. Mm. Mimi sikugomea kikao. Ila nini kilitokea? Isipokuwa na kile kiapo chako kwa ni juu ya ah, nini? Ah, bila utalihoji. Sasa sijui. Yaani naliunganisha, ah naliunganisha hapo kwa sababu lina lina tali. Yaani ni jambo ambalo lina tali. Nitalizungumzia. Karibu sana. Nafahamu vizuri haya mambo. Karibu vizuri kabisa. Karibu sana. Iko hivi, mimi sikugomea kikao. Mhm. Isipokuwa sikuhudhuria kikao. Mm. Sababu za kutohudhuria ni nyingi. Mhm. Eh. Mm. Maradhi na vitu vingine vingi. Mm. na kipindi kile mimi sikuwa vizuri kiafya. Mm na siwezi kulazimisha lazima niende kwenye kikao na hali yangu sio nzuri mm-hmm. hiyo mm. itakuwa sasa sio kujithamini na sisi eh, itikadi yetu ni utu lazima mm. ujali utu wako mwenyewe ndio uweze kutafsiri vizuri mtu mwingine mm. kwa hiyo sikuhudhuria kwa sababu hiyo mm. ila hoja ya kwamba niligomea kikao hayo mm. ni maneno ya mitaani okay ile kiapo kilikuwa ni juu ya nini kiapo gani mm. kiapo gani ngoja mimi nikupe hichi kiapo afu tuanzie hapa ah, sawa sawa sawa sawa ili tuanzie hapo tujue kwamba kilikuwa kina mahusiano gani ndugu mwenezi e, hii ndio jukwaa bana huru sio na wasiwasi e, hati ya kiapo cha mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa the National Convention for Construction and Reform Mageuzi, NCCR Mageuzi. Mimi Frank Luhasha, mtu mzima e, kwa ridhaa yako, kwa ridhaa yako naomba nisome. Eh, eh, eh, sasa sijui kama hizi ni taarifa zako, hizi zinaweza kuwa taarifa za siri. Eh, hii mfano kama hii inaweza kuwa ni taarifa ya siri ili tujue. Nani zako mm. kama hizi? Ikawa ni siri? Ah, ah, ah, zinatufikia tu. Sio wasiwasi. <laughs> wasiwasi e, kwamba okay, sawa. Hiki kiapo kinaonyesha kwamba ndugu yangu mwenezi kilikuwa kinaonyesha wewe ni, ni ndefu kidogo, ndio maana nashindwa kuisoma, ni ndefu sana. Kinaonyesha, najaribu kukupa sana, kinaonyesha kwamba pamoja na yote ulithibitisha kwamba wewe huwezi kwenda pale na ukaweka kiapo ambacho hiki kiapo pia wasema kinatumika mahakamani. Nilithibitisha kiapo siwezi kwenda pale mm. Yani siwezi kwenda halmashauri kuu mm. kwa sababu unaona kuna ubatili unafanyika pale kwa ambao walikuwa hawezi. Hapa Ni nikusaidie mm. kwa sababu hivi vitu mimi nafahamu mm. waliokupa hiki kiapo walikwambia mm. hivi mm. Franki hakwenda kwenye kikao mm -hmm. baada ya kutokwenda mm. sisi tukatafuta mm. uh, ah, saini labda mm. za watu ambao wakwenda ambao walikula kiapo ambao mm. uh, ya, wakala kiapo kwamba mm. sisi hatukuhudhuria kwa sababu sio halali e, eh, sahihi e, eh, yeye ndio alivyokuambia mimi hoja niambia mimi nikitafuta hiyo taarifa mimi <laughs> mimi na hiyo taarifa hiyo basi mm. ni kwamba mimi najua vizuri mimi taarifa ndio nakuuliza hichi kiapo ni cha nini labda sikiza hii taarifa mm. hii taarifa sijaanza kusikia kwako ndio maana najua vizuri okay hichi kiapo kimepelekwa mahakamani Mm, na ndio maana nakwambia kinatumika mahakamani. Kimepelekwa mahakamani. Na ndio maana nasema kipo mahakamani. naomba nisikilize. Mm -hmm. Kimepelekwa mahakamani. Mm. Kwamba mimi ni kati ya wajumbe mm. ambao wameapa mm. kwamba hawakwenda kushikilia kao kwa sababu walikiona sio halali na vitu kama mm. hivyo. Mm. Lakini nilivyokiangalia hicho kiapo mm. kabla sijachukua hatua zozote. Mm -hmm. Nikajaribu kukikagua kama walikuwa smart kiasi gani kutengeneza vitu namna hiyo. Mm. Kwanza nikaangalia kiapo kina namba ya kadi. Mhm. Mm hiyo namba ya kadi iliyoko hapo sasa kwangu Mm, namba yako ya kadi ni ngapi? Fahamu kwamba sio ya kwangu. Ah, ya kwako ni ngapi ili tujue hiyo sio sahihi? Hiyo sio ya kwangu. Ya kwako ni ngapi ili tujue hiyo sio ah, sahihi? Ah, ni, tuta, tuta, kila kitu kienda vizuri. <laughs> Yaani kwa sababu tumalize hilo. Ah, hapana, mimi nafikiri tukienda hivyo. Ili kadi yako ni namba ngapi? Hii na, hii kadi namba hii hapa ni AE 54 Okay, ya kwako ni ngapi ili tujue hii ni, ni fake? namba yangu mm. ni hamsini na nne. Unaweza ukanithibitishia kwa kuiona? Ah, sijatembea na sija na kadi hapa. Sasa mimi nitaaminije hayo maneno? Sasa kama utoniamini basi usiniulize. Eh, ah, hayo maneno lazima tujue wewe unaweza. Mm. Kama unaweza kuniuliza, mm. maana yake unaweza kaamini nitakachosema. Mm. Na kama uwezi kuniuliza, mm. niulize tu una kadi mm. au una sitokuuliza swali la namba. Mm. <laughs> Lakini kama unaweza kuniuliza, mm. basi uniambie. Naomba tutajie hiyo namba. 54 <laughs> ya kwako ni 54 20 11 54 20 11 A A hivyo A hivyo hii ni nne saba 54 moja mm. kwa hiyo unasema hii sio ya kwako kwa namba niliyotaja unadhanije inaweza mm. kuwa kwangu mm. kwa hiyo hiyo sio ya kwako mm. kwa hiyo wakafanya foja ya, ya, ya, ya namba ya kadi mm. jambo la kwanza mm -hmm. jambo la pili kuna sign hapo mm -hmm. eh, na, na hivi vitu mm -hmm. hii sera ya utu imetuingia mpaka tunashindwa kuwachukulia watu hatua wanaovunja sheria hadharani mm -hmm huu ni uvunjifu wa sheria mhm. hiyo. uh -huh. Saini sio ya kwangu. uh mhm. -huh. Ukiangalia hicho kiapo mimi nishakiona. uh mhm. -huh. Saini sio ya kwangu. uh -huh. Lakini ni forgery. Kosa kimesambaa na kwa nini unasema hauchukui hatua? Nisikilize, nisikilize, mm. nisikilize. Mm. Mm. Saini sio ya kwangu. mm. Na watu wamepeleka mahakamani. mm. Kisheria unatakiwa kikane kama sio cha kwako. mm. Ilibidi nile kiapo cha kukana hicho kiapo. mm na kiapo lichokula cha kukana mm. kipo mahakamani sasa mm -hmm. kwa hiyo biashara ya hicho kiapo nishamalizana nayo mm -hmm. haya mambo ya kuchukuliana hatua na vitu vingine mm hapa hekima nafikiri ndio ilioniongoza zaidi, kwa sababu hawa waliofoji hichi kitu mm. najua na stress nyingi sana <laughs> niongeze na makesi mengine mm. inakuwa shida. Sisi tuna utu mm. ndio mwanzo, kuna wanatukana watu wanafanya hivi, hakuna anayofanya chochote mm kwa sababu hekima inatuongoza mm. katika trekadi yetu ya utu mm. Wamefoji saini yangu mm. wameandika namba za kadi za uongo, wamepeleka dokumenti hiyo mahakamani kwamba mimi ni sehemu ya wafungua shtaka mm. Nilichofanya tu nitumie sheria tu kukifuta hicho kisheria kwamba hicho labda labda labda, labda mwenezi watu wanaweza kusema mm. kwa sababu hata ziko labda labda labda vijana kama wewe mwenezi mm. na chama labda hakiheshimu na kifati labda mifumo, kwa mfano kesi iko mahakamani labda, alafu kuna mazuio ya kuendelea na mikutano kama ile, alafu nyinyi mikutano ikaendelea, labda watu wanaweza kuona kwamba hata nyinyi amheshimu hivyo, ndio maana mnaenda kinginjenginje, labda siliko zuio la mahakama Hapana. Mm. hivi Mm. vitu na ndio maana nitamani wewe unauliza sana. Mm. Ndio maana nakuuliza kwa sababu mm. wewe unajenga msingi wa hoja yako. Mm. Si kuna zuio la mahakama mm. nyewe mnafanya. Mm. Yaani zifu kama unadhani kuna zuio kweli na hivyo. Mm. Ni vizuri ungehoji. Mm. Ndio mm. maana kuhoji. Sasa kwa maana ya kuhoji mm. ni hivi. Mm. Hakuna zuio lolote la mahakama mm. la chama chetu kuendelea kufanya shughuli zake. Mm. Hakuna currently hakuna. Mm -hmm. Kwa sababu mambo ya kisheria haya mm. huwa yana ya, sometimes yana limitation ya muda. Mm zuio lililowekwa mm. lililowekwa mm. lilikuwa specific na tarehe za zuio sasa mm. kisheria ukishasema tunazuia mkutano wa tarehe kumi mm. maanake tarehe kumi ikishapita zuio limeexpire mm. ikitokea sasa tunaendelea kuoja mnazuia mnazuia tusho kwa nchi. Hivi hawa watu wanawadanganya watu kwa msingi upi? Mm. Hilo zuio sio lionyeshe basi kama sasa hivi una nyaraka hiyo ya mahakama umekupa mm. hebu basi wakupe zuio tulisome hapa <laughs> kwamba zuio limeonyesha hivi hivi liko wapi mm. hakuna Mm. Na kwa sisi wengine hatupendi kujibu kila neno kwa sababu mm. tunajua hawa wapo katika hali nzito kisaikolojia. Mm. Sasa mm. mtu akiwa katika hali nzito kama hiyo mm. ni vizuri mambo mengine muwe mnachukuliana mm. lakini mm. Ah, mimi niko kwa niaba ya, ya kundi kubwa ambalo linauliza pia kwao, niko kwa upande hilo mm. ndio maana nauliza haya yote ambayo yanazungumzwa, yanasemwa, yanajadiliwa. mm. Kwa mfano mwenezi, mm. mimi najua kwamba eh, pamoja na mchakato huu ambao umefanyika ambao kundi moja linasema ni haramu, kundi jingine linasema ni halali mm. sio mm. atuzuii mawazo ya watu eh? mm -hmm. eh, kundi hilo ndio maana linaibuka na hoja nyingi. Moja ni kwamba kwamba chama kiko hoi taabani. Ruzuku ya chama sio mm -hmm. kwa mwezi ni kama laki tatu tu mm -hmm. na kama na kumi na sita sio mhm. Mhm. hiyo, -hmm. ndio ruzuku ya chama mm -hmm. na kwamba chama hakijapokea chochote sio mm. ndio hoja hizo ziko mtaani chama hakijapokea chochote na mi nilivyojaribu kufuatilia taarifa zangu ni kwamba hii hela ya laki tatu na kumi na sita isingetosha chama kufanya shughuli zake kubwa za mikutano kama ile. Je, wanauliza wale, kwani hela ya kufanya mikutano pale San Gaspar Dodoma chama imetoa wapi ikiwa ruzuku yake ni shilingi laki tatu na kumi na sita na bahati nzuri St. Gaspar pale tunapajua gharama yake ukumbi tunaujua, sio <laughs> si unaelewa hilo hilo. Alihitaji alihitaji mpaka twende twende mpaka Marekani kuwauliza ah, tunajua kwa sababu mikutano sinafanyika pale, sio tu wa, wa NCCR Mageuzi, iko mingi. Kwa mtu ana, ho, anauliza. Hata nilimuona ndugu Simbeye wakati anahojiwa eh, alikuwa anazungumza pia, anajaribu kusema alikuwa kwenye nafasi ambayo wewe upo sasa, kwamba hata hela hizi ambazo mme, mmeenda kulipa hela nyingi sana pale ni zile ruzuku za shilingi laki tatu na kumi na sita kwa mwezi mnazopata karibu sana mwenezi kwenye kufafanua hilo kama unadhani linapotoshwa ulifafanue sawa so, kwanza mimi mm. napendaga ufunzi wangu ujikite na kufundisha mambo kutoa mm. elimu karibu sana iko hivi mm. kabla huu uchaguzi mkuu uliopita mm. 2020 mm. hakuna chama cha siasa ambacho mm. kilikuwa kinapata ruzuku mm. inayoendana na matumizi yake, hata kimoja hakuna. mm. Chama cha Mapinduzi kiwa kinapata ruzuku kama milioni 900 kila mwezi mm. lakini kwa inahitaji kitumie zaidi ya bilioni 1.3 mm. Chadema walikuwa pata 300 na kidogo mm. milioni milioni mm. kwa mwezi mm. ila matumizi yao ni makubwa sana mm. wananunua magari, unaona na mapikipiki, wana wanakurugenzi pale, wanalipa mishahara na vitu vingine, na vitumia hivi vyama. Hata ST pia ST ilikuwa inapata na ndogo sana mm lakini shughuli kubwa ilizozifanya hamkuziona. Hicho Mm. ni kwamba hawa viongozi wanaohoji haya mambo mm. tunashukuru hata Mungu kwamba sasa wametoka. Yaani hawa sio wabunifu kabisa jinsi ya kupata vyanzo mapato. <laughs> yaani wao wanasema bila ruzuku tumekwisha. Mm. Sasa mm. sisi tuna viongozi ambao mm. kwa ushirikiano wao mm. wana fikra pana na uwezo wa kutafuta popote kinachopatikana cha halali ili kuendesha shughuli za chama. Chama cha NCCR ni kikubwa kinafahamika sana, kina historia kubwa mm. kilishagusa mioyo ya watu wengi sana mm. unapoona kwamba kimekuja katika namna inayovutia tena mm. watu wa kujitolea fedha zao ni wengi sana mm. wengi sana oh, kuna watu wamechanga fedha zao wengi mm. tuna vyama rafiki mm. vyetupo fedha Mm. Hizi fedha kama taasisi kionekana ina mwanga, watu wanatoa fedha. Kwa hiyo kwa hiyo eh, mheshimiwa uh, Frank ni kwamba unaothibitishia umma mm. chama chako cha NCCR Mageuzi vikao vyake vile e, ndani ya mwezi mmoja La, kabla, kabla mheshimiwa nikueleza kitu kimoja ndio karibu point of interaction mm. wakati kabla hawaja ha, haya mambo hayajafanyika mm. ya kuchukua hizi hatua za kinidhamu ndani ya chama mm. na hii nizungumzie uh, kabla uchaguzi wa 2020 mm. chama kiko kinachukua shilingi ngapi fedha kidogo sana mm. lakini matukio ya chama yaliyokuwepo yanaendelea nchi zima siko makubwa sana mm. kwamba walikuwa wanahongwa sasa naanza mimi kuamini huenda kuna sehemu chafu walikuwa wanatoa hizo hela. Mm. Ndio wanadhani kila mtu amezitoa huko. Mm. Kipindi hicho kuna watu walikuwa wanajitolea fedha zao mfukoni. Mm. Kuna kuna mwekazi na wetu anaitwa Suzani Masema. Mm. Alichangia chama milioni 80. Milioni 80 mtu mmoja. Leo bado yuko ndani ya chama na yeye. Na wengine wameendelea kuja. Sasa ndio mnashtuka kufanya mkutano mkuu mmoja mm. na tuwaahidi tu kwamba mtaiona NCCR ikifanya kazi kubwa zaidi ya mwanzo mm. kwa sababu tuna viongozi wenye maono na uwezo wa kutafuta fedha za kufanyia kazi mm. kuliko wale wa zamani mm. jambo la msingi waache kushangaa Mm. Waendelee kumshukuru Mungu kwamba chama walichokuwepo zamani kitaendelea kukua kwa sababu kimepata viongozi wenye maono mapana. Mm. Na sio kwanza kupulishia maneno, wanaanza kusema labda wamepewa na CCM. Mm hao CCM wanagawa hela kuanzia lini sasa? Mm, mm. Watu waliotuchangia hela zile wanaposikia maneno kama hayo wanaumia sana. Mm. Inakuwa tunatuchangia chama tunachokipenda. Mm. Alafu eti credit zinaenda kutolewa sehemu nyingine. Mm. Kwa sababu gani? Kwa kimsingi nchi hii kama ulivyosema mimi ni mwelezi nisiongee dhana mm. na hao uliongea nao au waliongea mm. waachane na dhana. Mm. Kama unaweka na mambo weke ushahidi mezani. Mm. Hasa kama ushahidi hakuna tuishi kwa dhana mm. na napenda dini ya Kiislamu Muhammad alitoa kabisa, nafikiri ni fatwa au wana utaratibu, na kama nitakosea wanisamehe. Wao wamepiga marufuku kabisa dhana. Dhana ni kitu kibaya sana. Mm. Hatuwezi kuishi kwenye dunia ya dhana dhana. Mm. Eti watu wakiwa na hela alafu ujue zimetoka wapi, unampangia. Unaweza kumkuta hata dada mtaani, labda ni single mama, mm. analea watoto wake peke yake, anafanya shughuli zake, akijenga tu Watu wa dhana wanakuja. Anahongwa malaya huyo. Okay. Tuachane na dhana. Okay, sawa. Eh, tuzungumze tunachokijua. Kwa hiyo, kwa hiyo mm. mkutano wenu wa pale Dodoma wamechangia umesema mna, mna, mna kuna wanachama chama na wanachama wadau mbalimbali na vyama rafiki, vyama rafiki vimetusaidia kufanikisha shughuli ya naweza nikavisikia vyama rafiki kwamba angalau chama hichi kilitusaidia na chama hiki kilitusaidia na chama. Ah, sasa si siko katika muda sasa kudisclose hizo information. Mm. Ni ni jambo lakini, ni jambo ni, ni jambo baya, sio? Sio jambo baya. Ni, ni, lakini ni jambo ambalo Watanzania wakijua kwamba Chadema waliwasaidia ni jambo baya kama apa, ni marafiki. isipokuwa iko hivi. Okay, nyinyi mna marafiki vyama vipi na vipi? Labda ieleweke hivi. Mm. Sikiliza kitu kimoja. Mm. Kitu chochote kizuri mm. kikitokea kabla ya wakati wake mm. kinakuwa kibaya. Okay, mimi nakuelewa. nakuelewa, nakuelewa comrade kwamba nyinyi mna watu marafiki wa, wanachama sio? Okay, wanachama wenu wamechangia eh, na marafiki ambao pengine sio wanachama na vyama vya siasa sio? Eh, kwani mwenezi iko dhambi umma wa Tanzania ambao mnalip, mnapata ruzuku pia, sio exactly. kwa ajili ya hela zao Hmm. si hata hela yangu mimi naweza ikawa ina, inawapa ruzuku Eh, katika hela tatu yetu e, sio kuimo. Sasa kwa nini kwenye jambo ambalo mimi nawachangia nyinyi mnakataa kutuambia vyama ambavyo vimewasaidia? Mimi si wazi au ni jambo la siri kuwa na marafiki? Hapana, mimi nafikiri kuwa na marafiki, mfano mimi labda niseme hivi, wewe najua Bernard James ni rafiki yako, nimemtaja ni rafiki yako eh, nikutajie wengine ni marafiki, hakuna dhambi, hakuna dhambi. Sasa, mimi, mimi... Kwa nini kwenye marafiki waliowachangia vyama vya siasa? Okay, labda nikuze vya ndani vya nje vilivyowachangia kwenye eh, mkutano uh, vya nje vya nje hususan vya nje hususan vya nje yes, yes, okay. Uh, na nadhani hiyo taarifa inatosha sana katika eh, hilo. vya, vya, vya nje mm, yes. vya nje Mfano mm. mfano chama gani? Uh, vipo kadhaa kimoja angalau tuta angalau kimoja angalau kimoja tujue Green Party ili kutoka kwa Jerumani. Kwa hiyo kwa hiyo Ujerumani Green Party umesema kimewapa hela, sio? Party for a friend kimewapa hela sio? yani ah, sema marafiki zetu ambao wamewapa hela sio? Wa shida na raha ndio wamewapa hela sio? Tuna shida sasa. Kwa hiyo wamewapa hela. Wanakuwa na sisi. Kwa hiyo maana yake wamewapa hela chama cha Green Party huko Ujerumani kwenye mkutano wenu kimewapa yaani hela? Ni chama rafiki yetu eh, eh ambacho tunaweza tukashiriki. Kwa kimewapa hela, kijawapa hela, ni marafiki mm. zenu hao. Ah, sasa hatukuja hapa kusema nani na nani ametupa. Mbona hatutuza kuhusu watu mm. au unataka una, tufike wapi? Ah, kwa nini najiuliza nani na nani na nani? Okay, wewe hiyo nafikiri katika taarifa katika wewe mwenezi, alafu iko hivi, mimi nakuamini sana. Of course, wala eh, mimi mimi nakuamini. Bila kuamini, kwa sababu usiwafanye watu wawe na mashaka. Mashaka yanatoka na sitaki baada chama. Sitaki kwenye hichi kipindi mm. utoke watu waende na mashaka. Mimi nataka ukue bwana, uwe mkubwa zaidi ya hapa. <laughs> Usione usitengeneze usitengeneze propaganda za mashaka kwa watu. Ah. Kwa mfano, okay vyama ni vigumu, angalau wanao wanaosema hela nyinyi eh, mmefanyiwa mme, wanashangaa hela mmepata wapi? Wengine kwenye mitandao wameandika takwimu zifuatazo ambazo mimi nimeona, ngoja nikusomee kwa mfano. Zinaonyesha e, zinaonyesha milioni 164.96 zimetumika kwenye mkutano wenu ule wa Saint Gaspar. Wanasema hivyo na wanasema kwenye mtandao sasa, ruzuku mnaopokea ni laki tatu kumi na sita. Hii nilikuja kuconfirm mimi kwamba laki tatu kweli na kumi na sita ndo mnaopokea kwa mwezi, sio? Sasa nasema milioni sita kwa mkutano ndani ya siku tatu tu, tena ikachakatuliwa vizuri sana, watu wakaandika hivi ili sasa mwenezi utusaidie. Unajua mwenezi, hili jambo la msingi sana mwenezi. Isije kuonekana bwana chama labda hata mlidokoa sehemu bwana, lazima utoe mi, mi, vitu vilivyonyooka. Kwa mfano hapa, haya, ngoja naingia kwenye mtambo wangu hapa. Haya, inaonyesha kwamba katika gharama katika gharama hizo zilizotumika kwenye mkutano ukumbi mmelipa milioni 42 siku tatu, sio? alafu inaonyesha posho yani mkuu posho chochote <laughs> watu wamelipa wamejilipa milioni sabini na moja mia mbili themanini nauli ambazo za kukutoa sasa huku comrade watu inasemekana zimelipwa milioni ishirini na sita nukta nne alafu mmetengeneza t-shirt zile kofia zimelipwa milioni tano ishirini na nane pointi mbili nane alafu maandalizi kulikuwa na milioni ishirini, ukipiga jumla unakuta milioni mia moja nne nukta tisa sita milioni. Sasa umesema kuna dhana inatengenezwa huko ya kupotoshwa, sio? mm -hmm. We kama mwenezi, sio jambo la mzaha, lazima useme kwamba kwanza hiyo hela milioni mia moja nne sio kweli ama ni kweli au ni uongo, na kama ni uongo, actual data zikoje? Ndani ya siku tatu mmetumia shingapi pale Dodoma? Kwa sababu sio siri na sio kikao cha cha ndani cha siri hicho ndio maana taarifa tunazo. Karibu sana. Ndio maana mimi nakupa fursa ya kufafanua haya. Karibu sana. Mimi nimejitahidi kusikiliza kwa makini. Karibu sana. Karibu sana. Lakini mm. nikajaribu kuelewa mm. na kujiuliza na kutaka kuelewa. Ndio, karibu. Hivi hichi ninachosikia ni kitu gani? Mm. sana. kweli hmm. chama mm. chama sisi kabisa cha mageuzi nchi hii <laughs> kinaweza kuwa kinajibu kila neno la mitandaoni. Kwa sababu mimi naishi Tanzania mm. hiyo mitandao na mimi nimo mm. sioni ukubwa hiyo habari mm. ni lazima kama chama kiwe na vitu vya kupuuza na vitu vya kuzingatia, lakini kwa wale ambao nadhani mm. kuna hoja ya msingi tu ambayo naiona moja na ndio nimeijibia mm. moja tu mm. kwamba chama chetu kinapata fedha ndogo sana laki tatu mm. kwa mwezi mm na kwa miezi yote hata tusipotumia hata mia moja mm. miezi yote tukiwa tunaweza kupata mm. haitoshi kuendesha mikutano mikubwa kama hii tuliyofanya mm. sasa hizo hela wametoa wapi mm kidogo naweza nikaona ni mtu ambaye anataka kujua mm. na ni mtu ambaye hata akiambiwa anaweza akajua mm. sasa mm. majibu ni kwamba mm. fedha hizi mm. za mikutano mm. tuliyofanya na sio tu mkutano wa Dodoma mm kwa sasa sisi tunafanya mtoto mmoja mm. tumeanza hapo ah, mimi naongelea wa Dodoma naelewa na naulizia Dodoma kwa sababu ya ya iko hivi karibu hii ni package karibu sana kwa sababu hizo mm. unaweza kusema Dodoma kwa umefinya mm. yani ukadhani nimesema la nini kumbe ndio umetaja ndogo sasa mm. kwa sababu tumefanya mtoto 21 Mei mm. na hiyo mikutano mingine iliendelea Dodoma mm, mm, mm. na kazi nyingine za chama zinazoendelea kufanyika sasa hivi mm -hmm. zote ni gharama, ni fedha mm -hmm. lakini fedha hizi ni nyingi mm. zimetoka wapi? mm -hmm. tumeshasema kwamba tumesaidiwa na vyama rafiki mm -hmm. tumesaidiwa na wanachama vyama rafiki ambao wamegoma kutuambia. Sasa sikiliza, wewe ni muumini wa dhana ya uwazi na mimi nakufahamu Frank kwamba wewe ni kijana mwenye ndoto kubwa na unaamini katika misingi ya uwazi. Kwa nini kwenye misingi ya wazi? Labda tukubaliane hilo Frank, wewe sio mtu ambaye unaamini sana katika misingi ya transparency kwenye uendeshaji wa shughuli za umma kama hizi mimi naamini nakuuliza hivyo kwa sababu ninaujua msingi wako ni kijana unayesema unaamini katika misingi ya uwazi na ukweli. Ni sawa, lakini hey, eh, nafikiri au umeacha kuamini tena hilo baada ya kupata uenezi. La, labda labda maana ya uwazi hey. Eh. tunatofautiana kuitafsiri. Mm. Mimi ninavyojua mm. uwazi tafsiri yake sio kusema kila kitu kila siku. Mm. Lakini hili hujasema kila sehemu. Au hili umesema kila ah, sehemu. Kama ni la kusema kesho. Kwa naomba nisikilize kwanza. <laughs> Unasema hivi. Kwa unajua hebu tusiharibu nchi mm. unajua hivi vitu ni nyumbea mm. na uzushi sasa, kama sasa umbea na uzushi mm -mm. ukianza kuwa entertained mm. kitaifa mm. tunaharibu kwa sababu kuna mtu anaweza kanasikiza kule nyumbani mm. ameweka mtoto wake pale mdogo mm. anadhani hivi vitu ni proper okay. kuviuliza okay ngoja niweke clear Majibu sahihi Majibu sahihi. kabla hilo jibu sahihi niweke clear mm. kwa sababu umesema neno hivi ni umbea na na na uzushi tu. na uzushi mm. okay mm. sasa ili usio umbea na uzushi mm. sio mm. nimekuuliza mmepata wapi fedha ukasema <laughs> yes, yes, ukasema marafiki na fulani na vyama okay ili usio umbea na uzushi mm. mfano chama gani rafiki yako aliyekupa hela ili isiwe umbea umegoma <laughs> yani kwa hivi umegoma labda iko hivi mheshimiwa nyanga karibu sana mtangazaji karibu sana ni kwamba na, na hili tuelewane mm, karibu sana kuna standards za mazungumzo mm. kwa hadhi ya chama chetu mm. kila kitu kina wakati wa kufanya na kusema mm. sisi tumeona mm. kuna umuhimu wa kuotoa hiyo hofu mm. kwa sababu nikitaja hata majina ya chama leo ya vyama mm. kama unataka kusema zaidi unaweza kusema nionyeshe transaction ya fedha ah, sisi hatutakuomba usipoenda huko sasa uliniuliza nini sasa majina yanakusaidia nini lakini tunataka tujue kwamba ah, kumbe bwana eh, NCCR Mageuzi kumbe walisaidiwa bana na mtozi pati ah, sasa, kwa, kwenye fedha sasa wewe ah, nikusaidie okay. sasa sisi tutakosa kazi ya ah, kwenda kutafuta wale kwa jibu hilo nikwambia hivi eh. sasa kumbe utasema hivi utawaambia watu ah, ah usini ah kumbe oh, walisaidiwa na baba rafiki tunazungumzia dhana hapa hata ah, dhana dhana hao ndio tunazuia dhana hapa ya kufikiri eh. ya kufikiri anyways wameshapima usio mbivu na mbichi yani watanzania wamejua kwamba hii ikoje hii ikoje hiyo unafanya kampeni chafu ah, nisiruhusu hiyo kampeni niseme mm. hivi ndio maana nakupa ndio maana nakupa fursa ya kusema hapa kwa uwazi maneno yangu kwenye hilo hilo hilo eneo eh. kiuongozi tunakubaliana eh. kuna kuna statement hapa tunasema hii hii hapa ni mwisho kusema mm. hivi mm. kwamba kwamba sisi tumefanya mkutano kwa mafanikio makubwa mm. wenye gharama hizo kubwa mnazo, zaidi mnazosema mm. lakini mm. pesa zetu tulizipata mm. kutoka kwa vyama rafiki mm. na wadau mbalimbali na wanachama wa chama chetu. Kwa mfano mm. let, me nikwambie kitu kimoja tu ambacho kwa nini sipendi kudisclose hivi vitu sana. Mm. Kwanza kuna watu wanakupa mchango afa sasa mimi sitaki kujulikana. Mm. Kuna mtu anafanya hivyo, mm. sawa? Mm. Lakini kuna watu ambao mm. wameuza vitu vyao mm kwa mfano mwenyekiti wetu wa sasa Haji Ambali mm. ameuza mali zake nyingi sana kufanikisha mkutano huu mm. Suzana Masele mm. na wengine wengi wametoa fedha zao. Sasa kwa hiyo sisi ambao tunasikia mnaendelea kuentertain hiyo vitu mm. hata tunapovijibu hivyo mm. mnataka kutuona sisi ni waungwana sana. Okay, kwa hiyo kumbe wakina Susan Masere na mwenyekiti wenyewe waliuza vitu vyao, ila vile vyama rafiki vyote vilisema msitutaje, sio? Hapana, hapana mm. Maseno umemtaja hata kimoja ah, umeshinda eh, kutaja. Anyway, na, nafikiri nafikiri nakuelewa. Tunaweza tukatoka hapo. Ili nikupe sema kwamba mm. kuna vyama rafiki na watu maeneo msaidi. Na nakushukuru sana. Na, na wanaosema hayo maneno mm. yote mm. wanachotaka wanaona aibu wazi tu. <laughs> Lakini ukweli wanataka kutuzuilia maneno. Mm. Sasa wewe ndio mwenezi, inabidi uwe mwazi sasa. Sasa uwazi wangu eh, nafikiri umeonekana leo. Kwa uwazi wako una kipo una, una, una ukomo, sio? <laughs> nafikiri hata wewe wazako na ukoma <laughs> hujanisipia mambo mengi ya mke wako ah, Hujaniuliza. Nikikuuliza <laughs> nitakwambia. Hujaniuliza. Ndio mimi nakuuliza. Ni mwenezi Frank Ruhasha, tuko naye hapa nazo dakika chache za kuondoka. Kuna mtu mmoja anaitwa Michelle, sijui naitamka jina vizuri, Michelle yuko Dar es Salaam. Huyu yeye alikuwa ni timu Odinga, kwa Odinga alipopigwa kule na hasra nakumbuka tulifanya mjadala hapa akakimbia Zanzibar pale huo kwenda kupumzika, aliposikia baba anakwenda Zanzibar mm. naye akaenda kule kwa anakutazama, anasema ujenzi wako wa hoja kwa kweli ameridhika. Huyu Michelle, sio Michelle Obama, Michelle yuko Dar es Salaam tu hapo. Nashukuru sana bwana Michelle. yeye ame, amefarijika. Angalau ni maoni mawili kabla sijakuaga. Rafiki yangu hapa anasema eh, <laughs> kaka, mjadala mzuri sana. Mm, maswali yako ni ya kubeba dunia. Sema Frank <laughs> anajitahidi, apewe nafasi. Kaka mtangazaji Sasa TV, mnatuelimisha sana juu ya hilo. Mimi leo nimepata jibu kubwa zuri, nimefarijika. Endeleeni vijana kuchapa kazi. Hawa jamaa wamefadhiliwa, vyama rafiki aseme, ili kuondoa pengine anazohisi ni <laughs> rumors, ili watu wasihusishe CCM. Anasema hivyo. Mwenezi, jibu maswali, sema ukweli, usimumunye, toa majibu sahihi. Anasema najua akisema madhara yake ni makubwa sana kwa anatumia akili. Wenye akili tumemwelewa, hasa tuliosoma Cuba yanasema <laughs> naitwa Samuel Mlekei, niko Sengerema Nyanda. Safi sana huyo mwenezi e, amepata fursa umwite mwendeleze tena Jumatatu. Eh, anasema e, naitwa Mwalimu Kinyari wa Tabora. Kaka mtangazaji, Sasa TV mnatuelimisha sana kiukweli. Anasema Nyanda leo umenikosha. Mwingine anasema hoja ni nzuri sana na zimejibiwa kwa utulivu. Frank ni mtambo unaojiendesha. Mwingine anasema hongera sana ndugu mtangazaji, maswali yako yako sawa, na anayejibu pia yuko vyema, yuko Tabora. Anasema Frank ni mtu mzuri sana, anapaswa kuwa CCM ndo mwaliko mwingine una maneno machache ya kuambia takriban dakika moja na nusu karibu sana kuambia watanzania uh, eh, anyway, kwanza mimi ni kushukuru mtangazaji kwa kukipa nafasi chama chetu kuja kuzungumza haya mawili matatu mm. lakini mwisho kabisa mm. um, nitoe wito kwa wanasiasa mageuzi mm. kwamba chama chao sasa kiko kazini kweli mm. tuna uongozi makini na mahiri unajitahidi kwa kila hali mm kuweza kusababisha chama kiende mbele. Mm. -hmm. Tunapokwama kifedha, wapo viongozi wanauza vya kwao, wanatafuta watu nje na ndani ili kuhakikisha shughuli za chama zinaendelea. Mm. -hmm. Kwa hiyo wajiandae, tutazunguka nchi nzima, kila jimbo kwenda kujenga chama chetu, kwa sababu chama hichi ni kikubwa, lakini kiwa kimelala mm. -hmm. kwa sababu watu wanaendesha chama kwa press tu mm. -hmm. sisi tunakwenda kwenye kazi, kwenda field. Kwa hiyo sasa hivi msitafute sana, tuko field mm. -hmm. tunakwenda kila jimbo nchi kuhakikisha mm. kwamba tunakiunganisha chama chetu tena mm. na kufanya wanachama wasijione wapweke mm. chama chao kirudi katika enzi kilichokuwa zamani. Okay. Kwa hiyo zaidi yote ni kushukuru, lakini nitoe wito na nisifanye hili nitakuwa nimefanya kosa sana. Mm. Ni, ni, nitoe wito mm -hmm. kabisa kwa wale waliokuwa wanachama UNCR Mageuzi mm. kwa maana ya Mzembatia mm. Simbeye na wenzao <laughs> hichi chama kina utaratibu mzuri kikatiba, eh, najua bado nakitamani. mm -hmm. Mchakato wa kuomba tena wanachama unaruhusiwa, yaani wanaweza wakaenda kwenye tawi kule wakaomba <laughs> wakaja kuwa wanachama kuliko kuendelea kupiga piga makelele huko mtaani. Hiyo sio sera yetu ya utu, wanatuaibisha. Nakushukuru na eh, sana, nakushukuru sana, nakushukuru sana eh. Asante sana, mimi nakushukuru sana. Wana nafasi ya kurudi tena wakina Simbe eh, na wengine wote kwenye tawi. Ah, nashukuru sana. Kwa hiyo maana hivyo walifukuzwa kabisa. Yes, wapo eh, ambao walifukuzwa na wapo ambao waliondolewa. Kosi Mbene ni miongoni mwa watu waliokula umeme. Eh, eh ah, ah, hayupo na <laughs> hayupo hayupo kama mwanachama wetu, ni mtu tu mwingine huko, Maana yake alikula umeme. Ana uhuru wa kutafuta chama cha kutaka kurudi kwenye chama chetu kwa kuomba wanachama upya. Na dakika 30 kamili ndio muda wangu halali wa kuondoka hapa, of course leo hata unaiona nashikashika hii saa mara nyingi kwa sababu nimepigwa na jamaa fulani mwami wako hapo hivi kwa nitakupeleka kabla hujarudi kule akaipige wako kona bwiro hapo nakushukuru sana asante sana mimi naitwa Nyanda Mtozi kwa niaba ya timu nzima niko na mwenezi ndugu yangu huyu tukawa tunaweka mambo sawa sawa hapa kujua yanayozungumzwa huku na yanayosemwa huku yakoje kwa niaba ya timu nzima Emmanuel Makuliga Viki na wengine wote, tukutane tena Ijumaa kwenye The Big Agenda. Mimi ni Mtozi Alas Nyanda, usiku mwema, nakushukuru sana <laughs> asante sana, Mungu akutunze, asante Asante.